pick. Oh! E saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! E o jogo de hoje é Unreal Tournament! E o primeiro já foi! dois. Vamos lá, vamos lá. Eu lembro que na Lan House o pessoal só ficava aqui. Venham, venham. Ih! Passar por aqui era quase impossível. Oh, double kill! Que beleza! Se você ficou interessado em jogar, considere participar de um vídeo aqui no canal. Entre em contato, links na descrição do vídeo. Não esqueça que temos vídeos toda semana. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Double Kill! Multi Kill! Ultra Kill! Ah, maldito! Vamos lá, vamos lá! Quem é que vem? Quem é que vem? Isso! Toma! <laughs> Opa! Faltam cinco! Quatro! dois, um e obliterar! E é isso aí, conseguimos! Beleza! E é isso aí, vencemos a primeira etapa. Como então, vocês podem ver, tem mais quatro etapas para serem superadas. Mas isso vai depender do seu like, hein? Dê like nesse vídeo e se prepare para a continuação. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!